tentang gimana sih cara kamu masuk ke Jerman dan kedua apa sih hal yang kamu harus lakukan ketika kamu sudah sampai di Jerman. Topik yang pertama adalah visa. Dan aku tahu topik ini adalah topik yang sangatlah ribet karena di Jerman banyak banget jenis-jenis visa yang kamu bisa dapatkan. Kalau misalnya kamu sama kayak aku, waktu aku lagi cari-cari di internet tentang topik ini, pasti banyak banget pertanyaan yang ada di pikiran kamu. Misalnya, visa apa sih yang cocok untuk aku? Apa bedanya visa A dan visa B? Dan dokumen apa sih yang aku butuhkan? Di video ini, aku hanya akan memberikan fokus kepada satu tipe visa, yaitu visa untuk murid yang mau belajar di Jerman. Tipe visa ini dibagi menjadi tiga kategori, Kategori pertama adalah visa untuk murid untuk murid yang mau belajar bahasa Jerman. Kategori kedua adalah visa untuk permohonan belajar di Jerman dan kategori ketiga adalah visa untuk murid yang mau belajar di Jerman. Visa pertama atau visa orang yang mau belajar bahasa Jerman, seperti namanya, adalah visa untuk orang yang mau ke Jerman karena mereka mau belajar bahasa Jerman. Durasi visa ini akan tergantung dengan studi program bahasa Jerman yang sudah kamu pilih. Jadi contohnya, kalau misalnya aku mau ke Jerman dan e, belajar di Goethe Institute selama 6 bulan intensif, itu berarti visaku akan berlaku selama 6 bulan. Selama 6 bulan ini, aku tidak boleh melakukan pekerjaan sampingan karena e, intinya aku ada di Jerman adalah untuk belajar bahasa Jerman. Dan kedua yang aku mau omongin adalah visa untuk permohonan belajar di Jerman. Visa ini adalah visa untuk murid yang belum mendapatkan tempat resmi untuk belajar di Jerman. Contohnya mereka yang sudah daftar dan tes tetapi belum resmi diterima. Visa ini akan berlaku selama 3 bulan dan sama seperti visa sebelumnya, kamu tidak boleh mengambil pekerjaan sampingan di dalam waktu ini. Setelah 3 bulan berlalu atau ketika kamu sudah mendapatkan tempat kamu di dalam universitas yang kamu mau, kamu harus mengganti status visa kamu dari status visa ini menjadi status visa bahwa kamu uh, akan belajar di Jerman. Visa ketiga adalah visa untuk belajar di Jerman. Dan seperti namanya, ini adalah visa untuk orang-orang yang sebelum masuk ke Jerman, mereka sudah mendapatkan tempat di universitas atau tempat untuk belajar, sehingga status mereka sudah lebih konkret. Hmm, eh. Kamu boleh melakukan pekerjaan, tetapi tidak full-time, dan ada batasnya juga. Kalau misalnya kamu sudah berhasil mendapatkan uh, tipe visa yang kamu mau, kamu akan sadar bahwa di visa di paspor kamu itu visa kamu hanya berlaku selama tiga bulan. Dan tentunya ini sangat aneh. Kalau misalnya program universitas kamu ini selama tiga tahun, tapi kok visa kamu cuma tiga bulan, mungkin agak membingungkan. Tapi <laughs> jangan takut, um, ini adalah cara bagaimana Jerman memotivasi kamu untuk mendaftarkan diri kamu. Jadi itu normal kalau kamu baru pertama kali dapat visa kamu, visa ini akan berlaku selama 3 bulan. Ketika kamu sampai di Jerman, hal yang aku rekomendasikan kamu harus eh, lakukan adalah pertama melaporkan diri kamu dulu. Ini adalah hal yang sangat penting dan menurutku hal ini harus kamu lakukan dalam minggu pertama waktu kamu sampai ke Jerman. Ausländeramt di um, kota kamu tinggal uh, dan kamu harus hanya membawa paspor kamu, kontrak apartemen kamu, dan juga form dari um, orang yang mempunyai gedung kamu uh, supaya mereka uh, dapat membuktikan bahwa kamu memang tinggal di gedung itu kamu juga harus melaporkan diri di KJRI Frankfurt atau Konsulat uh, Indonesia di Frankfurt. Dan ini aku juga sangat rekomendasikan. Bukan hanya saja mereka mencatat bahwa kamu eh, warga negara Indonesia sudah tinggal di Jerman, tapi mereka juga akan membantu jika kamu ada masalah atau jika kamu mengganti status kamu misalnya dari uh, single jadi menikah dan kal atau kalau misalnya paspor kamu hilang, mereka juga akan bantu dengan proses membuat paspor yang baru. Dan tips yang aku mau berikan kepada kalian tentang melaporkan diri kalian, apalagi melaporkan untuk di kantor Jerman, tips pertama adalah datang pagi-pagi. Apalagi kalau kamu tinggal di kota yang sangat sibuk seperti Berlin atau Munich, karena banyak sekali orang internasional yang juga akan mendaftarkan diri mereka. Aku banyak banget dengar cerita dari teman-teman, mereka sampai di kantor di Amt di Berlin jam 5 pagi, dan mereka masih harus ngantri panjang banget Tips kedua yang aku mau berikan kepada kamu adalah coba untuk eh, berkomunikasi dengan orang di Am dalam bahasa Jerman. Aku ngerti kalau misalnya kamu datang tanpa bahasa Jerman, ini akan sangatlah susah. Tapi kalaupun misalnya bahasa Jerman kamu masih belum terlalu bagus, kalaupun kamu masih pu eh, cuma punya level A1, rekomendasiku adalah untuk datang dan berbicara dengan orang di am dalam bahasa Jerman. Karena mereka tahu mereka itu berurusan dengan orang internasional, tapi mereka akan sangat senang kalau mereka melihat kamu mencoba untuk berkomunikasi ke mereka dengan bahasa Jerman. Dan poin yang ketiga atau tips ketiga yang aku mau berikan ke kalian adalah untuk membawa semua dokumen. Banyak banget orang yang aku suka lihat mereka udah datang pagi-pagi ke kantornya, nunggu lama-lama, ngantri lama-lama, dan ujung-ujungnya dokumen mereka nggak lengkap. Dan di Jerman ini mereka nggak bisa nyimpen dokumen kamu dan meminta kamu untuk balik membawa dokumen kamu yang ketinggalan, mereka akan me membatalkan aplikasi kamu dan mereka akan menyuruh kamu untuk mulai dari awal lagi. Jadi kamu pasti nggak mau dong buang-buang waktu untuk ini. Kadang aku juga selalu bawa ekstra. Jadi biasanya aku taruh di dua folder, folder satu adalah dokumen yang aku tahu mereka akan butuhkan dan di folder kedua aku akan taruh dokumen-dokumen ekstra yang menurutku mereka akan butuhkan kalau misalnya mereka nggak menanyakan dokumen ini ya nggak apa-apa tapi kalau misalnya mereka menanyakan kamu akan sudah memiliki dokumen ini lengkap di folder kamu yang lain video kedua aku eh, dimana aku membahas tentang jenis-jenis um, visa untuk murid yang mau belajar di Jerman dan juga tips yang aku berikan untuk kamu waktu kamu baru sampai di Jerman. Uh, kita ketemu lagi di video aku berikutnya yang akan diupload hari Minggu. Bye!